Yo soy ¡Doom ha dicho, el terror de los cuatro fantásticos, archienemigo de Bobby Goma. Saben, siempre fui el mejor de mi clase, graduado con honores, pero me los retiraron porque la universidad no estaba a la altura de mi visión de futuro. ¡Ah! El mundo, el mundo es muy pequeño. Conozco su centro pero también las estrellas. El polvo espacial trae conocimiento y es mi deber recolectarlo. <laughs> Saben, los mejores diálogos son los míos, porque soy un supervillano. Arrojo rayitos y todo. Además, ¿quién osaría ponerme una mano encima con esta máscara de hierro? ¡Soy invencible! <laughs> Ayer, por ejemplo, iba caminando a hacer las compras y un zombie pocas luces se anteponía entre mi persona y mi destino. No tuve otra que hacerme cargo y ahora duerme con los peces. Saben, ustedes se creen muy listos, pero no son nada comparados con rían conmigo, me que <laughs> rían conmigo, escoria humana. Saben, soy una persona muy meticulosa y para este año he fijado una meta. Aprender a danzar. Con una mano aquí, con una mano allí, con una mano aquí, te sacudes bien así juegan hockey pocky, das vuelta. Sí, es lo que hay que sentir. Ponen pie aquí, ponen pie allí, ponen pie aquí. Te secudes bien así. Bailan hockey pocky, das la vuelta sí, Es lo que hay que sentir. Necesito aceite para mis articulaciones. Pero boom. Eres un muñeco. Uh, ¡Boom! Mm, mm, mm.